assalomu alaykum hurmatli obunachilar rahmat mana yetti ming kishi bo'ldi bundan buyog'ida ham kuzatishda davom eting bizning kanalda yangi yangi zo'r zo'r videolar qo'yamiz shu yilimizga xizmat qilamiz nasib bo'lsa shu o'zimizga xizmat qiladigan bir foydali narsalarni qo'yib boramiz endi buyoqqa nasib inshaalloh bizni kuzatishda davom eting shu podeshkada bo'linglar har doim shu videoga layk bosamiz va kommentariya yangi kirib kelganlar bo'lsa подписаться bosib qo'yinglar sizlardan biron kanal ketmaydi abdushi rahmat hammaga rahmat shuncha qo'llab quvvatladingizda mana ikki ming kishi bo'ldik bundan buyog'i ham shu davom etaylik nasib bo'lsa zo'r zo'r videolar yangiliklar shu o'zimizga shu yelimizga kerakli narsalar hammasi qo'yib boramiz nasib bo'lsa rahmat hammaga 반드시